Den låter lite racklig. Eh, vi ska ju bara ha en av dem, det ser vi ska ha. Jaha, jävlar vad du hade kört med. Ja, wear and tear. Annars får du ju ingen garanti. Så var det ju såklart på andra sidan, helvete. Mm. Försöker backa. här nu. Jaha. Ja men herregud vilket vapen! Utan, utan. Ja, och börjar på stolen istället. Jag hade ju kunnat ställa mig Ray då. Jaha, det var den där. Ja, han kom ju på mig. Jajamän. Fick han oss bada. Jo. Kuk. Det blir snyggt footage. Ja, men det var så på. Jaha, fick jag spana i line of sight då. Jag går genom byggnaden. Nähä. Jaha, men den... Oh, det ah. börjar vara att gå genom byggnaden. oh. Jag såg dig precis backa upp dörren på den screenen. Jajamän, det var bra. Bra flank. Ja, nu får jag fan byta bort den här till något annat. De ska prova ett vapen istället för någon jävla... Ja, precis. Ska de ska köra ett vapen. De kör osamma. Ja, just det. Jag hade ju bandolerat redan. Ja, jag väntar väl här någon minut. Mm. Ja, just det. Han stod ju och kollade in där. Snyggt. Då gjorde du mitt i gatan. Det här går ju snabbt. Ja... Oh. Nej, fick inga skott till uh, pistolen. <laughs> Tog den för lång tid eller? Nej, men den började fan om. Alltså jag blev ju knuffad. Jaha. Då började den om från noll, inte det man redan hade fyllt på. Ja, vi måste ju gå upp och rensa. Du tappade väl ut alla kulor när du blev knuffad? Måste gå runt och rensa hyllan typ. Ja. Någon sprang dit var med. Ja. Han står precis där uppe. Ja, här var en bak i dörren. Du får väl brassa lite innan jag sparkar upp den. En död. Silvern sitter nere till höger. Där är Gullesen också. Nej just det, jag har inga skott på mig. Ja, fan jag siktar ju inte ens. Helvete. Oj, fick han dig? Nej. Nej. Fick han dig? <laughs> oj, oj, oj, herregud. Åh oh, jävlar, han är tillbaks redan. Fitta! Jag har inga granater, just det. Kul. Försökte kasta iväg en granat. Ja, ja, då är det väl kanske kört. Det är väl en minut kvar eller någonting sånt, ja. Jag får eh, rusha lite mer. Jaha, vad är det här för jävla hobbyspawn? Det var en äh, bättre spawn. De står på hyllorna här uppe så. Jag hittar dem inte på den här sidan. Jo, där. Nej, han kom från mig. Ja, han är precis till vänster. Jag har inte så många sekunder på att försöka få spånen. Nu ska han dö och så kastar jag en granat på mig själv. Eller... Nej, nu hinner jag inte dit nu mer. Nej, ja. kanske. Börja rida. Nej. Alltså jävla otrolig span.